में लोग जा रहे हैं मार्केट से अभी वापस निकल के जा रहे हैं इस मार्केट से दूसरा मार्केट में जा रहे हैं इधर से हो गया काम अभी जा रहे हैं दूसरा मार्केट से अगर आज का वीडियो मेरा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी पहले सब्सक्राइब करें फिर करते हैं आगे वीडियो शुरू टू व्लाग अभी हम लोग मार्केट में आ गए एक मार्केट में सामान लगा रहे हैं थोड़ा सामान आया था वो लगा दिया ये थोड़ा इधर समीत है हम लोग बस सूजी बोलते हैं ये लगाया था सूजी अभी थोड़ा पड़ा है तीन चार कार्टून थोड़ा क्या पड़ा ख़त्म हो गया लगा दिया पूरा ये किस खाली बच गए ये है पाकिस्तानी मसाला पूरा महराम ऑटोमेटिक सिस्टम तब लिया ऑटोमेटिक पे दे देखो एन सिस्टम अच्छा अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ अपना सामान देखने के लिए मेरी कंपनी से कोई सामान तो नहीं है सामान आया है तो वो लगाना है अब लोगों को भी दिखाता हूँ थोड़ा जो आया था वो लगा दिया अभी उसका कोशिश करता हूँ हाँ एक कार्टून ये पड़ा है ये लगाना है देखता हूँ और क्या आया मेरी कंपनी से सामान जो सामान आया था वो लगाना है फिर आप लोग हम लोग तो फारग हैं आप लोगों को पता है देखना है देखना है देखना है देखना है देखना है देखना है कंपनी से सामान तो कोई नहीं आया कोई नहीं आया नहीं ये तो पूरा चावल पड़ा है चावल है चावल है इधर भी कोई नहीं आया सामान ऊपर नीचे पूरा देखना है अच्छे से तरतीब करके देखना चाहिए ना फिर हम लोग जाएँ तो फिर पीछे से फ़ोन आएगा भाई सामान आ गया तुम्हारा वहाँ लगा के जाओ इसलिए देखना चाहिए अच्छे से इधर नहीं होगा इधर तो पूरा टाइट है ना इधर नहीं होगा हम लोगों का क्योंकि इधर सर्फ है पूरा सर्फ ताई इधर अरबी में बोलते हैं ताई ताई इधर है पूरा ताई एक्सल अभी इधर देखना है इधर आया कुछ क्योंकि पूरा बैक डोर देखना पड़ता है कहीं सामान तो नहीं है हाँ देखा ये मिला अस्वत आप लोग दिखाता हूँ क्या है ये ये है दाल है अस्वत दाल मूंग की तरह होती है जैसे दाल मूंग है ना ऐसा होता है इधर दाल आदस अस्वत एक कार्टून और भी मिला अब इसको लेके जाना है अंदर तो फिर लगाना है ये ऊपर से हटाना है ये चावल पड़ा है पूरा ये कपड़ा पड़ा है ना चावलों का पड़ा है पूरा ये बिस्कुट पड़ा है ये सामान पड़ा है और ये लेके जाना है अंदर अभी लेके जा रहे हैं अंदर कुछ ऐसा सीन है अभी लेके जाना है अंदर मार्केट में जाके लगाना है अब इधर जाना है कचरा फेंकना है ये कचरा है ना यानी कार्टून खाली ये फेंकना है बाहर ये फेंक दिया पूरा ये उधर मशीन में डाल के इसका बड़ा बड़ा बंडल बनाते हैं पहले हम लोगों का सामान भी इधर रसीव होता था अभी तो रसीव भी इधर नहीं होता ना वेलकम टू बैग बद्रुद्दीन ये सामान है एक ये अरबिया है यानी रेडी है लगाने का ट्रॉली एक ये ट्रॉली है ये दोनों लगाना है इधर और एक ये अरब बड़ा और एक ये है ज़बून वाला इसको लगाना है फिर आप लोगों से मिलते हैं बस आप लोग दिखते रहो आज काम में हाँ पाँव आज की ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें ऐसी मज़ेदार हम लोग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं मैं जो भी मार्केट में काम कर रहा हूँ उसकी वीडियो बनाता हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ बहुत ही अच्छी वीडियो होती है वीडियो ज़रूर देखें लाइक करें शेयर करें अल्लाह हाफि